Декабрь пронзительный и лютый, Бескомпромиссный, полный зимних чар. По-юношески, честно, абсолютный, Как магия зимы, кристальный дар. Хрустят морозно снежные тропинки, Захватывая властно дух тепла целуют землю белые снежинки И светятся, как будто из стекла Уже декабрь Холодный, величавый, как сказочный могучий исполин В серебряных доспехах рыцарь бравый Безжалостно жесток, неумолим Метелит стужа, и не снег колючий Все запорошено, как сахарным песком Мороз крепчает и становится трескучим, И все белеет зимним молоком. Уже декабрь пронзительный и лютый, Бескомпромиссный, полный зимних чар. По-юношески, честно абсолютный, Как магия зимы, кристальный дар —